ერთვეში იწურება სხვათვიანი ვადა, ამიტომ прокуратура მიიღო გადაწყვეტილება, მას მერე რაც სააპელაციო სასამართლომ прокуратураს დასაშვებად прокуратурის კიცებულები დასაშვებად, ну, прокуратура ეს გადაწყვეტილება მიიღო. ისინი